de warst du nicht gestern irgendwo in meinem Haus, warst du nicht gestern Komm schon, lass es sein, lass es sein, spuck es gestohlen geraubt. Dann warst du auch noch auf meiner Toilette und hast sie hoffnungslos versaut. Doch wenn ich dich mal wieder sehe und du unter meiner Dusche stehst, dann ärgere ich mich so fürchterlich. I say, ooh, sexy lady, do you wanna drive me crazy? I say, ooh, sexy mama. erst meine Blattsammlung gestohlen und Grau, Dann warst du auch noch auf meine Toiletten, hast du hoffnungslos sau. Und wenn ich dich erwiderst, und, und, und. drive me crazy. I said, baby, baby, baby, do you want? Wieder einsteigen! <laughs> ground